Injustice économique, injustice sociale, injustice environnementale. Et si tout était lié Nous vivons dans l'ère du capitalisme mondialisé. Produire plus, toujours plus vite et à n'importe quel prix. Nos économies vont un culte à la croissance. Mais la croissance de quoi Aujourd'hui en Belgique, une personne sur sept vit sous le seuil de pauvreté. Depuis 40 ans, l'écart entre les riches et les pauvres n'a cessé de croître au niveau mondial, les 1% les plus riches possèdent la moitié des richesses de l'humanité. Mais les humains ne sont pas les seuls à souffrir de cette logique économique. Le climat a été déréglé. La faune sauvage a baissé de 60% en quelques décennies. Nous ne pouvons plus l'ignorer. Nos modèles économiques et nos modes de vie ont un impact néfaste à la fois sur les humains, la planète et tout le vivant. On a souvent cru que pour répondre aux défis de la pauvreté, il fallait faire croître l'économie et que la seule manière de réduire les inégalités euh, de richesse était de stimuler cet appareil économique euh, par des, mesures visant à booster la croissance. Et du coup, on crée une tension entre l'objectif de réduire la pauvreté, d'une part, et l'objectif de réduire notre empreinte écologique et donc d'éviter euh, le, précipice vers lequel on va, d'autre part, notamment en matière de changement climatique. Mais alors comment répondre à toutes ces urgences Peut-on vraiment faire converger préoccupations sociales et écologiques Certaines associations y travaillent déjà. Sinon Rodon est né de quelques personnes qui, euh, au début des années 2000, avaient voilà, une sensibilité à, à l'insertion sociale des personnes qui sont les plus précarisées, qui sont un petit peu en marge de notre société, et tout en sachant qu'on veut être dans le domaine de ben, du respect de l'environnement, particulièrement dans le monde agricole, soit du maraîchage bio, soit euh, des aménagements de parcs et jardins, le plus écologique possible. Aux alentours de Liège, dans l'ASBL Sinorodon, on fait de l'insertion socio-professionnelle par la mise en place de pratiques respectueuses de l'environnement. On y va alors Oui, je suis Sirpasu Christian. C'est l'autre côté, non Un chômeur oui, oui, là-bas, il a le chemin, oui, voilà. Il travaille chez Sinorodro, ça fait 4-5 mois, ça me plaît la nature. Ben, on, fait tout ce que c'est de la nature. Oui. Christian a quitté la Roumanie pour la Belgique en 2003. Il avait 13 ans à l'époque. Même le roumain, c'est difficile à m'exprimer des fois, parce que j'ai pas fait toutes les, l'école. J'ai fait des conneries, j'ai arrivé au préso, j'ai toujours le bracelet sur le pied, je travaille, je suis stagiaire, tu vois. Ici, j'ai trouvé ce boulot-là par des, certains assistants sociaux de la prison. Et on a téléphoné, ils m'ont accepté, mais non, pas jusqu'ici. On remarque d'ailleurs le cheminement de chez pas mal de stagiaires. Bah, au début, ils n'en ont rien à cirer, pour le dire platement, de, ce que c'est l'écologie, le respect de l'environnement, etc. Et puis petit à petit, bah, et voilà, ils y trouvent quand même l'envie d'être partie prenante de ce défi-là. J'apprends, je veux dire, toute la, tout ce que c'est, comment il s'appelle la nature maintenant. Les noms des fleurs, beaucoup de, oh là là, beaucoup de sortes. Des beaux, des mauvaises. Et nous, on les tire chaque fois. Des fois oui, des fois non. On les laisse pour la terre, pour avoir de l'oxygène, des choses comme ça, hein, pour qu'on puisse la travailler par après. Je vais faire, avoir un contrat bientôt pour faire un examen, pour avoir cette, euh, comment on ce diplôme pour ça, pour ce domaine. J'espère que ça changera pour être bien pour ma famille, je veux dire, pour mes, pour mes gosses. Ben, il, est, curieux, il, pose des questions, il a envie d'apprendre, il a envie de, se former, de progresser, et il commence à avoir des projets. Il faut qu'on essaie de les concrétiser. Quoi, ah ben, Donc on voit se développer, par exemple, dans la région de Liège, toute une série d'initiatives de transition à partir d'initiatives d'hommes et de femmes ordinaires, de petits producteurs, etc., qui, par exemple, développent des initiatives agroécologiques, créant en même temps des emplois pour des personnes en situation précaire, etc. Et tout ceci est très important. Le politique ne peut pas forcer ce genre d'évolution qui part de la motivation des gens, mais en même temps, le politique ne peut pas s'en désintéresser. Vincent a 38 ans. Il a investi l'espace test du cynorhodon et se forme en maraîchage depuis un an. Bah, disons que j'ai fait pas mal de métiers euh, différents. J'ai commencé par ambulancier, puis je suis passé dans les pompes funèbres, <laughs> puis après j'ai tout lâché pour partir comme chauffeur routier, j'ai fait un peu l'international. Ça n'a pas été une expérience qui était super bonne pour moi, ce chauffeur routier. Euh. J'avais vraiment envie d'une transition d'autre d'autres choses, me sentir, travailler à l'air libre et tout ça. Euh, le maraîchage, euh, vivre sur un terrain et tout ça, c'est ce qu'il me fallait. Le maraîchage, c'est tout un processus. Oh, ça va depuis faire un plan de culture euh, qu'on fait en hiver pour toute la saison, au semis pour le mettre en place, soigner les plantes dans la terre, un jour les récolter. C'est énormément d'organisation, donc il faut savoir vraiment s'organiser, se, débrouiller, voir euh, les priorités. Par contre, quand les gens nous disent « j'ai fait un souper avec vos légumes, c'était génial, mes habités étaient super contents », du coup on oublie tout le mauvais, puis euh, là du coup euh, c'est du positif. C'est vraiment un peu la pédagogie du projet aussi, donc ça permet de se restructurer quelque part et d'imaginer d'être partie prenante du début à la fin d'un projet. Ça aide aussi quelque part à retrouver de la valeur, du sens dans ce qu'on fait. Je suis devenu beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé aussi. et euh, ici, j'ai l'impression de, revivre, de pouvoir manger ses propres légumes, et, euh, puis de les avoir faits soi-même. Ça, moi, je suis super fier de, de les vendre et à la fois de les manger. Euh, l'économie de marché est très diversifiée. On a un secteur de l'économie sociale et solidaire qui est en forte croissance aujourd'hui, avec des coopératives, avec un secteur non marchand extrêmement important et qui de plus en plus représente un gisement d'emploi pour la société. Et je crois pour ma part que toute l'économie devrait s'inspirer du modèle de l'économie sociale et solidaire, exactement comme tout le commerce devrait s'inspirer du commerce équitable. Il faut donc que ce qui est l'exception devienne la règle et que le monde économique participe à la transition écologique en s'inspirant des meilleures pratiques de l'économie sociale. Oui, des alternatives existent. Le problème Depuis l'après-guerre, le seul critère d'évaluation des gouvernements, c'est la croissance du PIB, le produit intérieur brut par habitant. Le résultat, nous le connaissons. Le creusement des inégalités et l'urgence écologique démontrent l'échec de ce système. Sortons de ce piège. L'objectif d'une société ne devrait pas être d'accroître le PIB, mais plutôt le bien-être, le vivre ensemble et les possibilités que les gens ont de s'épanouir. Ces valeurs doivent être davantage prises en compte dans les décisions politiques et économiques. Car on ne changera pas la situation en se contentant des petits gestes de monsieur et madame tout le monde. On a beaucoup cru que ces initiatives de transition portées par les citoyens et citoyennes, des hommes et des femmes ordinaires, allaient constituer la solution. Aujourd'hui, beaucoup de ces initiatives s'épuisent. Il faut qu'elles se professionnalisent peu à peu, on ne peut pas compter sur les personnes qui s'investissent bénévolement le soir, le week-end, pour que ces initiatives puissent se développer et changer d'échelle pour constituer un modèle de société alternatif. Donc il est très important de les soutenir parce qu'elles élargissent l'imagination politique, la palette des solutions disponibles, mais il faut maintenant que le politique assume son rôle, qui est de soutenir ce que les citoyens et citoyennes font, et c'est aujourd'hui dans le politique que la balle se trouve. Pour concilier écologie et lutte contre la pauvreté, on doit aussi agir sur la mobilité, le logement, l'éducation, les infrastructures publiques. Et la bonne nouvelle, c'est que pour y parvenir, les politiques peuvent s'inspirer de nombreux projets issus de la société civile, qui pas à pas inventent déjà le monde de demain.